नमस्कार दोस्तों मैं मनर ज्ञानी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पे दोस्तों जैसा कि पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि तेरह तारीख को मैं एक सेमिनार कर रहा हूं एक फ्री सेमिनार जो आप सभी के लिए इस नए साल में जैसा कि मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था उसी का एक रिमाइंडर वीडियो आपको फिर से दे रहा हूँ अब इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि आपको फ्री सेमिनार चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना फ्री सेमिनार का टिकट या पास मंगवा सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम अपने शहर का नाम और अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ईमेल डाल करके भी आप अपना पास मंगवा सकते हैं दोस्तों तेरह तारीख को रविवार को बारह बजे से दो बजे के बीच में आपके शहर कानपुर में हाजिर होंगे तो दोस्तों चलिए मुलाकात करते हैं तेरह तारीख को और वहाँ पे सक्सेस कैसे पाएँ गोल्स को कैसे सेट करें पढ़ाई में मन कैसे लगाएं स्टूडेंट्स के लिए यूथ के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा मोटिवेशन लेकर के पूरी एनर्जी के साथ मैं हाजिर हो रहा हूं उन अगले दो घंटों में आपकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आ जाएगा अब आपसे मुलाकात होगी सीधे तेरह तारीख को कानपुर में सारी डिटेल आपको पास में मिल जाएगी उस फ्री पास के लिए फिर से कह रहा हूँ दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करके अपना फ्री पास मंगा सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स नाम नंबर और अपना शहर का डिटेल्स डाल करके आप वहाँ से फ्री पासेस भी मंगवा सकते हैं चलिए दोस्त तेरह तारीख को मिलूंगा बारह से दो एक पावरफुल मोटिवेशन सेशन के साथ अभी के लिए आपसे विदा चाहता हूँ जय माता दी